Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δείξω πώς να βάλετε mods στο Discord Δηλαδή να έχει αυτές εδώ πέρα κάτω τις επιλογές Και να έχει αμάτε blacking, themes, θέματα Όπως το δικό μου που είναι αρκετά ωραία Wait till you see the... No, no, no, no Δεν θα έχει πίσω background κτλ. Που είναι, έχει διαφορετικά θέματα και που έχει αυτό το παντοκουνίδι για βάση και τις κρίσεις μου και αυτό είναι το χρειαζόμαστε Τώρα πώς το βάλουμε πηγαίνω στο site που έχω περιγραφή είναι για να, για να, να το κάνετε με τις αμέτρες σας, δηλαδή με SES. Άμα τα ολούμε, πλέγουμε όποιο, όποιο θέλουμε. Εγώ πλέγω το πρώτο. Zip Analog Mac, τι έχετε η Windows. Το ανοίγουμε. Και τώρα επιλέγουμε εδώ. Είχαμε install, ναι. Ήρθα. Τώρα θα κάνει reset το Discord. oluyor da το çıkar κράσα λίγο Άξι. τώρα που μπει τα μόνες, χρειάζεται και χρειάζεται να το αποκαταστήσω τώρα πως βάζουμε θέματα Αρχή μετά ξεπλάκι, πηγαίνετε εδώ πέρα files Ενώ το θέμα που έχω Το γράφουμε Τώρα έγινε κανονικό. Τα από εδώ με θέμα. Πηγαίνουμε εδώ. Έχει αρκετά θέματα εδώ πέρα. Θα βάλουμε αυτό ε, εδώ. Να μην και πολύ δουλειά. Εδώ download. Και μερικά θέματα μπορεί να μην λειτουργούν και ε, να τα Διαγράψει, ε, Εκεί. Πήγαμε εδώ και το down. Και τώρα πήγαμε stinks. Το λεωποιούμε. Λόγι Να, ένα άλλο θέμα. Έχει αλλάξει All the background. Τώρα βάλουμε mods. Ε, όχι mods λέω. Plugins. Was wird auch ich kann die blanken. All not here. Lighting. Και τώρα αυτά τα επιλογές θα δείξουμε σε επόμενο βίντεο. να Πάμε να βάλουμε ένα ένα... Τι να βάλουμε, να βάλουμε... Να βάλουμε αυτό εδώ. Είναι μερικές φορές, χρήσι... μερικές φορές χρήσιμο. Πηγαίνουμε εδώ, πηγαίνουμε εδώ, blackies, open files και τα βάζουμε εδώ μέσα τόσο εύκολα. Τώρα έχει κάνει ένα το ενεργοποιούμε. Θα το λέω στο chat. Να το πέτασε και το πλάκι μπλε. Κάντε like αν σας άρεσε, comment να μου πείτε γνώμη σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και να τσεκάρετε την επιγραφή.